んなに東京と気温が違うんだなあすごい温泉の匂いがしてきた温泉街 ックになってきたおお大きく右あここのこと ちゃってさあここだ とまだノープランでとりあえずエコーラインを走りたくてはい山形牛あ山形牛なんかお手頃な価格のお店とかもありますああ山牛山牛お食事大体はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました 行きましょう出発いやめっちゃいい天気 朝ですランナーもいたりしておーすごいね泊まりたくなった え西蔵高原ラインってのがあるんだ これ楽しい街が見えてきた